Por cierto, mañana no va a hacer falta que venga. La verdad es que seguramente no la vamos a necesitar más, así que no dude en aceptar otro puesto. Claro que para eso tendrían que ofrecérselo. Pero ¿cómo así que no va a hacer falta que venga? Perro pluma. Cabeza de huevo. Escoria. Basura. Excremento. Vamos aquí. ¿Quieres probar un más? más. lo bu kadar. Ah!